狡兔的恩枯，枯裂电之狡兔，大家早安，这里是乔哥，将来跟大家分享我眼中的阿格斯蒂大吹打 MV。这首歌的歌词歌名很有意思，大吹打是迎接君王的乐队，那问题来了，哪个角色才是王呢？ 电影《双面君王》的设定，光海这位残暴的王找了平民和善作为自己的替身，但和善在扮演君王的时候，却意外成了一个温和、智慧、理想的君主。MV 中黑发奇和暴君敏共有右眼的伤疤，前者应该便是后者的替身。但暴君敏的滥杀引起不满，黑发奇决定结束这一切。 黑发奇来到市集和屠夫队上演啊，那个这人很重要哈，记一下他的脸。哦，嗯，这两个人本身很重要，但那嗯，就是这个 MV 里面一点也不重要。就打小忙内，你们怎么打架打到这里来的啦？王出色一个又一个人收割着人头，而黑发奇一直跟着他的伙伴们一起，似乎在筹备着什么。 黑发奇被抓住，最后在对峙时，刽子手应该斩下他的脑袋，但却释放了他，还给他火枪，让他有了反击的机会。为什么呢？原来这位刽子手正是前面市集的屠夫，他本来就是黑发奇的内应，协议要一起推翻这位残暴的君王。而剧情的结尾也以黑发奇枪杀金发的暴君作为结束。所以，到底谁才是真正的王？梅允琪干嘛又要杀自己？ 首先，允晴在这部影片里比较明显有三个造型：第一，金发华服的君王就无剑很帅那一个；第二，白衣斗笠的平民一抬眼惊艳全场；第三，黑发的现代服装在古装戏里面飙车的。第二和第三的形象则应该是只设同一个角色。残暴滥杀的君王是金发，似乎延续了阿格斯蒂原本的造型，也更加成长，从站在货车上变成立于王座。而比起造型，更重要的是接续了相同的精神。 我是最强的，我努力爬到这个位置的，没有任何人比得上我，你们都是蝼蚁。 <laughs> 哈，废物的废话听起来格外可笑啊！ <laughs> 我生而是王，没有任何人会改变这个事实。这种直接呛辣外显的攻击性格，金发的君王让人俯伏称臣，坐拥一切，但似乎也失去了些什么。黑发造型的允熙一样超强，但似乎表现出跟金发阿克蒂不一样的性格。 不要忘记过去，我从前追求的是什么，现在又要往哪里去？在 MV 里，他的身边总是有其他伙伴，就好像现在的允熙一样。虽然几经束缚、捆绑被打倒在地，但依然狂气十足，没有低头。玉佩一般都是身份地位的象征，从歌词和他配着玉的车钥匙不难看出，黑发的他其实才是真正的王。正确来说，我认为金发和黑发两位都是王者，但也没有一个是完美的，他们都存在着伤痕。 最后的对决，君主试图斩杀黑发的他，但因为这人有内应有伙伴，所以看似死了，其实却是重获自由，有那么一点浴火重生的味道。如果说原本的 a u g u s t 是让偶像 Sugar 展现自己的另一面，让叛尽全力粉身碎骨的自我与自己也与这个世界说话，现在的 a u g u s t 则更丰富成熟了一些，与过去现在偶像自我大众对话，汇集成了 a u g u s t 这么一个挣扎又坚毅的角色。 那些荣华富贵、名气重要吗？当然，那是前进的目标，但仅限于此吗？绝对不是。他在 MV 里枪杀了金发，的自己给予了答案。大吹打，狂放不羁是他，内敛反省是他。四年前的 a u g u s t 二零二零年的 a u g u s t 不论哪个面向的梅允琪，都是君王。